тылсым әлем сыр шертеді түнгі дауыс екінші бөлімі арнама тіркеле кетейік есіл онымен бірге үйіне дейін келді әсел оны құшақтап кеудесіне өз опасымен белгі сала сүйіп алып ішке кіріп кетті есіл күліп бақтан басы айналып қала береді біраз уақыт тұрып қалса керек артынан әселдің анасы келіп әй балам біреуді іздедің бе неге тұрсың деп сұрады есіл сипалаңдап қалды да а мен әселден сабақ алып келдім оның сыныптасымын ғой бүгін ауырып қалып едім деді есіл е солай ма онда күте тұр балам мен әселді шақырайын деген әселдің анасы ішке кіріп кетті ішке кірген анасы әсел сені сыртта бір бала күтіп тұр өзін сенің сыныптасымын дейді сабақ сұрауға келіп тұр екен деді қызық екен кім екен ол деген әсел сыртқа шықты шықса алдында есіл тұр есіл сен әлі кетпегенсің бе сен бе едің анамнан мені шақыртып жіберген деді әсел иә мен осында тұрған анаң келіп қалды сасқанымнан оған сабақ жайлы айта салдым деп күлді есіл әсел де жымиып жарайды онда кеш болып кетті үйіңе жетіп ал деді әсел жақсы деген есіл оны құшақтап алды есіл қазір анам көріп қалар қойсаңшы деді әсел жарайды жаным мен сені сүйемін деген есіл әселмен қоштасып кете барды әсел ішке кіргенде анасы оған қызым сен оған сабақтарды айтып үлгердің бе деп таң қалды иә ол түсініп алды деді әсел а жақсы дұрыс екен деді анасы ертесіне әсел мен есіл мектепте ұзақ уақыт бір бірінің бетіне қарауға ұялып жүреді үзіліс кезі болатын қыздар мен жігіттер өзара ойнап жатты бір кезде жамал абайсызда есілге қарай жығылып құлап қалды есіл оны жалма жал орнынан тұрғызбақшы болып еңкейгенде жамал оған қолын созып жағасынан ұстап қалғанда оның көйлегінің түймесі ақтылып кетеді жамал оның кеудесіндегі белгіні көріп күліп жіберді есіл қызың өшпес белгі салып берген екен ғой деді есіл қызарып кетті жамал осыны бәріне қарап мынаны қараңдар не деген керемет белгі деді есіл кеудесін жаба бастады бәрі оған ашшы көрейік бізден жасырасың ба деп жалынып кетті ол жерде әсел де бар еді есіл жаймен кеудесін ашып еді есілдің кеудесіндегі белгіні көріп бәрі әселге қарап әсел қызық сен оны қалай салдың деп сұрап жатты әсел деп беті қызарып кеткен менің сүйгенімді бұлар қалай білді деп таң қалды үзіліс болып бәрі де сыныпқа кірді сабақ үстінде әсел есілге есіл сен бәріне менің сүйгенімді айтып қойғаның не деп реніш білдіреді әсел мен ештеңе айтпадым деді есіл онда олар қалай білді деп сұрады әсел мен де соны білмедім бірақ жамал бірдеңе білетін сияқты маған түймемді де шешіп жіберген сол деді есіл жамалдан сұрау керек деді әсел сабақ біткен соң олар жинала бастады әсел жамалға жамал сен есіл екеуміз туралы не білесің деп сұрады ештеңе жай екеуің кездескеніңді сен оның кеудесіне сүйгенін көріп қалдым деді жамал сен сонда бізді аңдып жүрсің бе сендерді кездейсоқ сырттан көріп қалдық берік екеуміз кездесуге шыққанбыз деді әсел не сонда берік те көрді ме берік оның сыныптасы әрі әселдің туысы еді иә қап ол енді үйдегілерге айтып қоймаса жарар еді жоқ мен оған айттым ол ештеңе демейді бірақ көргеннің бәрін сыныпта жайып салғандарың не ой әсел біз бір сыныпта оқимыз жай әзілдедік мен де мысалы берікпен кездесіп жүргенімді бәріне де айттым ғой олар бізге тамсанып қызығып қарайды сендерге де солай қарайды артық ой жоқ жарайды тек берік үйге айтып қоймаса екен ол жағын ойлама деді жамал жақсы онда саған сендім деген әселдей алаңсыз үйіне қайтты осылай екеуі туралы сынып толық біліп алды кейін келе кейбіреулері әселге әзілдеп әсел маған да есілге салғанда белгі керек еді маған да салып берші деп ойнап та жүреді осы кезден бастап әсел де ашыла бастады сыныптастарымен араласа кетті олармен ойнап әзілдеп сөйлесіп жүреді бірақ оны есіл онша жақтырмай қалды әсіресе сыныптағы жігіттер әлгіндей белгі салып бер деп әселге барған кезде қызғаныштан жарыла жаздайтын еді бірақ бертін келе оған да құлағы үйреніп кетті әсел мен есіл екеуі кездесіп жүргеніне де біршама уақыт өтті көктем мезгілі еді күн бұлттанып жауын жауа бастады әсел мен есіл әдеттегідей өзен жағасында кездесіп отырған шақпақ шағып найзағай да мазалап жатты әсел мен есілдің жағалаудағы батыстырманың астында отыр әсел қайта қайта найзағай болған сайын діріл қаға бастады оны көрген есіл оны қорықпасын деп қатты құшақтап бауырына тартты бірақ әсел де демі жетпей сол жерде есінен талып қалды оны көрген есіл шошып кетті әселге қараса оның түрі бір түрлі болып кеткен сұп сұр жүзінің кей жерлері көгерген сияқты көрінеді әсел саған не болды есіңді жишы деген есіл оның қолынан ұстады біраз уақыт өткен соң әсел есін жиып айналасына қарады есілге қарап маған не болды деп сұрады білмеймін сен есіңнен талып қалдың ғой сонша қорыққаның қалай деп бетінен ұстап қызық жаңа ғана жүзің көгеріп тұрғандай еді кетіп қалыпты ғой деді есіл есіл мен өзімді жайсыз сезініп жатырмын қайтайықшы деді әсел жақсы екеуі үйлеріне қайтты әсел осы күні мазасыздан шықты демі тарылып жүзі толғын тартып кеткенін көрген анасы да қорып кетті әсел тоңып көрпені оранып алған су терге түскен анасының қасында бәйек болып жүрген оған мүлдем ұнаған жоқ барыңыз мен суықтап қалдым маған ештеңе болмады деді анасы бөлмесінен шығып кетті әсел есікті іштен іліп алды кеш болып кетті шақпақ та жауын да тоқтаған жоқ әсел бөлмесінен шыққан жоқ үйде анасы екеуі ғана еді бір кезде әселдің қатты қорқып айқайлаған даусы шықты анасы жүгіріп барып есікті қақты қызым саған не болды бәрі дұрыс па есікті ашшы деді анасы кет жоқ деген әсел іште айқайлап жатты қызым саған не істедім неге маған кет дейсің мен сені алаңдап тұрмын деген анасы сыртта тұрып бәйек болып жатыр бірақ әсел есікті ашқан жоқ керісінше бөлмесінде заттарды лақтырып жоқ жолама кет дей береді анасы ештеңе түсінбей өз бөлмесіне кіріп кетті бір кезде әселдің бөлмесіне қайта барды барса әсел іште жоқ екен бөлме шашылып кеткен іштегі кейбір заттар сынып та қалыпты терезенің әйнегі де сынық анасы бұл қыз неге сонша ашуланды қас қайда кетті екен деп барлық бөлмені көріп шықты алайда әсел еш жерде жоқ тіпті сыртқа да шығып көрді анасы қатты алаңдап таңға дейін көзілмей шықты таңға жуық әсел сырт есіктен кіріп келе жатты үстіндегі көйлегі жыртылып кеткен оны көрген анасы қызым саған не болды мына түрің не түнімен қайда жүрсің деп сұрады анашым мен қатты шаршадым кейін ұйықтаймын деген әсел бөлмесіне кіріп кетті анасы артынан кірмекші болып барып еді ол есікті іштен жауып алыпты әсел есікті аш сөйлесуіміз керек жоқ мама ұйқы берші әй сен қыз түнімен үйде қонбағаның аздай енді маған ұйықтаймын дегенің қалай әлде сен біреумен жоқ олай мені масқара қылма әкең білсе тірідей өлтіреді аш есікті деймін деген анасы есікті тарсылдатып жатты алайда әселдің дауысы да шықпады анасы оны ұйықтап қалса керек деп тағы да шындықты біле алмай сыртта жұмысқа қолы бармай ас бөлмесінде екі сағаттай сипаңдап жүрген бір кезде әсел бөлмесінен шықты оны көрген анасы жұмысын тастай сала алдынан шықты әсел киімі де бүтін алдында тап тайнақтай болып тұр анашым мені неге оятпағансыз түс болып кетіпті ғой деді әсел қызым сен сенің есіңде ештеңе жоқ па деді анасы иә анашым не болды тағы деп таң қалды әсел қызым сенің көйлегің бүтін болып тұр ғой таңертең ғана жыртылды әлде сенде мен мұндай көйлектен екеу ме деп таң қалды анасы қай көйлекті айтасыз анашым маған бұл көйлекті өзіңіз туған күніме әкеліп беріп едіңіз ғой деп күлді әсел жай қызым ештеңе емес маған солай көрінген болар түнімен көз ілмей сені ойлап ұйықтамаған соң көзіме қайдағы көрініп кеткен шығар деді анасы ту анашым мені неге түнімен ойлап шығасыз айттым ғой сізге мен соқтап қалдым менде бәрі дұрыс деді әсел бірақ сен түнде қайда болдың деді анасы мам сізге не болған мен бөлмемде болдым ғой кеше қатты жаурадым көрпемді бүркеніп ұйықтап қалыппын сіз мені көрпенің астында байқамай қалған боларсыз деді әсел қызық шынында иә маған не болды өзі мен сені түнімен іздеп шықтым ғой деді анасы мама сізде бәрі дұрыс па ыстығыңыз жоқ па мұнда отырыңызшы деген әсел оны орындыққа отырғызды анасы басын ұстап ештеңе түсінбей таң қалып отыр маған не болған өзі бөлмесінен шықпаған қызымды неге іздедім көзіме деген не болған сонда деген анасы терең ойға қалып қайта қайта күрсіне берді әсел оған шай дайындап сорпа құйып беріп жатыр қызының бойынан ешқандай кемшілік көрмеген анасы өзінен күдіктеніп қорға бастады әселден қайта қайта қызым сенің еш жерің ауырып тұрған жоқ па деп сұрайды жоқ анашым еш жерім ауырып тұрған жоқ деген әсел анасын құшақтап жалғасы бар